els pregunta als arbres. Res més enllà de la veritat. Honora la resposta. En una brisa tens solució, no tens problema. Si no tens solució, és que no hi ha problema. No hi ha cap solució perquè no hi ha problema. Si tens solució és que no tens problema. és tan sols un reflexe del que tens al teu voltant. Si tens una recerca es cuinen. millor una Si no tens solució, no tens problema. no tens solució és que no hi ha problema. No hi ha cap solució perquè no hi ha problema. Si no tens solució és que no tens problema.